Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə evdə solozun bişirilməsi qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun ölçüsünüz qoyun əti, istərsiniz mal ətindən istifadə edə bilərsiniz. Kartop, bunun üçün daha sonra bizə baş soğan, biber, şirin biber, zövqə görə bir qədər acı biber də götürəcəyik və kartof lazım olacaq. İlk əvvəl soğanı xırda-xırda doğrayaq. Müzik Doğradığımız soğanları tavaya əlavə eləyib qovururuq. Biberləri uzunsov şəkildə doğrayırıq. Kartopları baxın bu şəkildə doğrayırıq. Soğanları bir qədər qovurduqdan sonra Doğradığımız biberləri də əlavə edirik. 2 orta ölçülü pomidor götürürük və qabığını soyduqdan sonra xırda-xırda doğrayırıq. Pomidorları da əlavə edirik. 3 çay qaşığı tomat pasta. Zövqə görə qırmızı biber, sarı kök əlavə edib qarışdırırıq. Bulyon qarışıq ətləri kartofları əlavə eləyirik. Onu da qeyd edim ki, mən bulyonu e, əti daha doğrusu qaynara qoyanda duz əlavə eləmişdim ki, onda ət daha dadlı olur. İndi ona görə duz az əlavə edəcəm. Və qapağını örtüb bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq sosumuz hazırdır. Bir qədər sumaq əlavə edirik. Zövqə görə göyərti əlavə edirik. Buyurun, siz də pişirin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik